Molt bé. Bé, com sabeu, la setmana passada varen saber que l'Estat ha fet una proposta a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per tal de requisar els romanents de tresoreria de tots els ajuntaments i entitats locals. Bueno, aquesta proposta és, un, <laughs> és una proposta insultant cap en el món municipal és la passa definitiva, és a dir, en Montoro, en el seu moment, Eh, no deixa que els ajuntaments facin ús dels dobbers estalviats i na Montero pretén que aquests li deixin o li regalin els estalvis a cost, a cost zero. Clar, davant, eh, durant aquests darrers mesos, els ajuntaments de les Illes Balears han demostrat que eh, s'està fent un esforç major de lo que és habitual, degut a la crisi del Covid. Compleixen en el seu deure públic, polític i social, assumeixen compromisos i assumeixen feines més enllà del seu marc competencial. Dels ajuntaments, una vegada més, com s'ha fet sempre, han estat capaços d'adaptar-se a una situació imprevista i sobrevinguda. En tot, és evident que els ajuntaments han demostrat que estan a l'alçada i estan capacitats per assumir competències i finançament, sobretot finançament, que les permeti dur endavant i desenvolupar eh, les eh, competències aquestes que necessiten els nostres pobles i ciutats, demostrant que són els primers sempre a respondre amb immediatesa i eficàcia. Heu de pensar que de romanents eh, parlam de més de 500 milions d'euros per exemple, un exemple molt, que se veu molt clar és l'Ajuntament del Cudi. L'Ajuntament del Cudi hi ha 88 milions d'euros de, de, de romanent. Eh, poder fer ús d'aquests romanents, d'aquests dobbers, ha estat una reivindicació històrica és a dir, d'ençà que existeix la llei Montoro, d'ençà que eh, els ajuntaments no poden fer ús d'aquest dobbes, els ajuntaments i les entitats locals han reclamat que això se canviï, han reclamat poder fer, poder fer ús d'aquest dobbes. Però clar, en l'actual crisi, aquesta reivindicació històrica se converteix en una necessitat. Els ajuntaments necessiten aquest dobbes, necessiten aquest dobbes per fer front a tot el que mos ve damunt, a tot el que mos ve damunt eh, socialment, de tot el que mos ve damunt econòmicament. Per tant, eh, aquesta proposta que fa la ministra, la ministra Montero, aquesta proposta que fa l'estat espanyol per boca de la ministra Montero, és una falta de respecte cap en el món municipal. Una altra vegada, una altra vegada, com a la crisi de 2008, l'administració de l'Estat cerca resoldre els seus problemes de liquiditat fent ús eh, abusant de la baula més dèbil de la cadena de les administracions públiques, en aquest cas municipis i entitats locals. És important, jo crec, també remarcar els bonus que fan dels pressupostos als ajuntaments, és a dir, els ajuntaments sense deixar d'atendre les necessitats de la ciutadania, al contrari, assumint fins i tot a vegades més de lo que les pertocava, han complit, compleixen anualment en la regla, en la regla de despesa. Això vol dir que batles, batleses, regidors i regidores són molt responsables, són gent que s'agafa la política d'una manera molt seriosa. Davant això, com de, davant aquesta estafa del govern de l'Estat no podien quedar aturats. Per tant, presentam aquesta proposició no de llei, aquesta proposició no de llei la presentam en el Parlament de les Illes Balears i alhora se presenten mocions a tots els ajuntaments, en el Consell de Mallorca i en el Senat, i en el Senat també s'ha demanat la compareixença de la ministra Montero per explicar aquesta proposta que ha fet la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Es cap i a la fi, la proposició no molt senzilla, Illa demana que eh, se retiri aquesta proposta, que per part de l'Estat se retiri aquesta proposta i se faci un replantejament perquè des de eh, els ajuntaments i entitats locals eh, consells se pugui fer ús del 100% dels romanents que se disposen, ja sigui per mesures socials, ja sigui per mesures d'impuls de l'economia. Això sí, seguint eh, criteris de sostenibilitat i responsabilitat eh, social. Dir també que aquesta proposta ja ha estat aprovada ahir vespre per l'Ajuntament de Llubí, el plenari de l'Ajuntament de Llubí, per unanimitat de tots els grups, va aprovar la proposta que avui registram en el Parlament. Gràcies.